yeah yeah ha და სამალი არ ფერი არ მაგ ეს აღარ არის ვარმაპ ვინც ვეტებებოდა შათაპ მე გრული ხავდი გამაკ ვაფეიდებ ამ ბოტებს და მგიდია ფრაზების რიგია რაც მათ უნდა საკმაოდ ჭუდია რაც მათ უნდა საკმაოდ დიდია ყველა ბროსკი ხოძე მოძებით ამ ძუკნებს ალაბარაკოზე მინიშნებები მორზე აღარ ვაგებ კაზინოზე სენაკია ხაზზე ხაზზე გრული ფირალი მყავს ზღვაზე ცოტა ფული მაწვია ტანზე აქ არ შინდებიან სროლის ხმაზე კიდია რეიმ, რეიჯი ჩვარ კიდია მენტი, სეივი ვარ ვახურებ თემას, ფლეიმი ვარ დაუფიქრობ რომ ფეისი ვარ მე ვთამაშო ფეისიძე სანამ შენ გიჟდები ფეისიძე მაქვს ცხოვრება კანზე როგორც ფირზე და მე ფილმზას თუ შევჯდები ვირზე რამდენი აფასი ამ დღის თავს ზემოთ არა ძალა ძალს ქვემო დღის საქმეში ვარ უკვე ათი წლის ამას ვაკეთებ სია მოუნებისთვის შენ კი იმისთვის რომ ნაშენ მოგცეს შენ ეძებ მე ვიშარებოზებს ვიცრები უიმიტო ფორებს არ ვეჯიბრები მძორებს დელიდან სამეგრელოს არ ძვინავს ძველი ბოი ახალი სტილი და ფრინავს საკუთარი საქმე მიყვარს ყოველთვის ვაკეთებ რაც მინდა იმას ძლები ავატარებ ნოტებს ვიწვა ფლეიერებს გიგავბოტებს ვის მენ ვიკიდებ ბოდვებს ჰეითერის გავგასთან ჩავდივარ სოდვებს